Virgencita y madre nuestra, reina de Chiquinquirá, oh patrona de Colombia, hoy te queremos cantar. Virgencita y madre nuestra, reina de Chiquinquirá, oh patrona de Colombia, hoy te queremos cantar. Como el color de esmeraldas que nuestra tierra nos da, así brilla tu belleza, oh madre de gran Virgencita nuestra reina, no solo de Boyacá, eres riqueza del mundo con tu sí de eternidad. Como el color de esmeraldas que nuestra tierra nos da, tu belleza, oh madre de gran bondad, virgencita nuestra reina, no solo de Boyacá, eres riqueza del mundo con tu de eternidad. ¡Ay, patrona de Colombia! Te llevo en el corazón.